hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की गूगल शीट में आज खास क्या है आइए आपको बताता हूं उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सेल पे आते हैं तो ये एक्सेल ओपन है और एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है यहां पर ऑप्शन मिलता है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंडीशन के बेस पे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं और यहां पर मिल जाता है कलर स्केल तो क्या कोई कलर स्केल गूगल शीट में भी मिलता है और अगर मिलता है तो उसका एक यूज हम देखने वाले हैं तो चलिए आइए देखते हैं गूगल शीट में चलते हैं और कलर स्केल देखते हैं तो यहां पर आप जाते हैं तो कहां पर कलर स्केल मिलेगा ये पहला सवाल होता है तो कलर स्केल आपको फॉर्मेट टैब में मिल जाएगा फॉर्मेट टैब में नीचे आते हैं तो यहां पर मिलता है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये देख सकते हैं तो पहले मैं क्या करता हूं कुछ हिस्सा कुछ एरिया में सेलेक्ट कर लेता हूं पहले ही इतना एरिया मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है ताकि आपको समझा सकूं कि ये जो मैं यूज करने वाला हूं इसका क्या मतलब होगा इसको यूज करने से क्या फायदा होगा कलर स्केल यूज करके मैं दिखाऊंगा आपको तो यहां से फॉर्मेट टैब पे आते हैं और यहां पर मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक कर दीजिए इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है कलर स्केल पहला ऑप्शन है सिंगल कलर दूसरा ऑप्शन है कलर स्केल तो क्लिक कर दीजिए कलर स्केल पे यहां पे डिफॉल्ट आपको दिख रहा है ठीक है अभी डिफॉल्ट दिख रहा है ये लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं यहां पर मैं क्या करता हूं नंबर कर देता हूं ये नंबर कर दिया इसका कलर भी आप चाहे तो अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं जैसे मान लीजिए यहां पर येलो कलर मैंने कर देता हूं तो यहां पे येलो आएगा ये मिड पॉइंट है मिड पॉइंट में भी हम क्या रख लेते हैं नंबर रख लेते हैं और नंबर रख करके मिड पॉइंट में यहां पर कलर दूसरा चूज कर लेंगे लाइक कलर यहां पे चूज कर रहा हूं मैं रेड तो यहां पे ये रेड कलर चूज कर लिया मैंने और ये है मैक्स पॉइंट यानी कि मैक्सिमम पॉइंट ठीक है ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम पॉइंट है तो यहां पर भी मैं नंबर चूज कर लेता हूं और यहां पर मैं क्या करता हूं ग्रीन कलर चूज कर लेता हूं और यहां से ओके कर देता हूं ठीक है अभी हमें यहां पर वैल्यूज फिट करनी होंगी यहां पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्लीज एंटर वैल्यू ठीक है तो ये मिड मिनिमम पॉइंट है तो मिनिमम पॉइंट मैं रख देता हूं जीरो जीरो रख दिया अब मिड पॉइंट है मिड पॉइंट फिफ्टी रख दिया और मैक्सिमम पॉइंट हंड्रेड रख दिया या तो ये रेंज जो है इसको मैं एक बॉर्डर लगा देता हूं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि ये रेंज यहीं तक है तो अभी आपको ये पता लगेगा कि इसी रेंज में हमें एंटर करना है ठीक है अब इस रेंज में चलते हैं एंटर करते हैं देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है ओके रेडी चलिए आइए यहां से स्टार्ट करते हैं यहां पर मैं लिखता हूं जीरो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखा मैंने जीरो अब देखिएगा जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो यहां कौन सा कलर आ जाता है तो ये देखिए यहां पर आ रहा है येलो कलर आपको याद होगा हमने यहां पर येलो कलर ही लगाया था अगर मैं 17 एंटर करता हूं तो भी कौन सा कलर आएगा अब देखिए 17 एंटर किया तो येलो से थोड़ा सा ज्यादा डार्किश येलो आ रहा है ठीक है अब मान लीजिए यहां पर मैं एंटर करता हूं नाइन अब ध्यान दीजिएगा फिफ्टी नाइन एंटर किया नाइन एंटर किया तो यहां पे 49 पे रेड कलर आ गया ठीक है हमने जो कंडीशन लगाई उसी हिसाब से सारी चीजें होती चली जा रही हैं यहाँ पे देखिए डार्किश रेड आ रहा है एकदम डार्क रेड आ रहा है ठीक है अगर मैं यहाँ पे 70 एंटर कर देता हूं तो ये कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो मतलब कि रेड के ही क्रम में आगे ये बढ़ता चला जाएगा रेड से चेंज होता जाएगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ाते जाएंगे ये चेंज होता जाएगा अब ये यही की बात नहीं है ये यहां पर भी आप टाइप करेंगे जैसे मान लीजिए यहां पे टाइप कर दिया 100 तो यहां पे जैसे ही 100 टाइप करते हैं तो यहां पे ग्रीन आता है अगर 99 टाइप करेंगे तो ये ग्रीन के नजदीक है नियरेस्ट है तो ग्रीन जैसा ही कलर आपको दिखेगा उसी से मिलता जुलता यहां पे 98 टाइप करेंगे तो क्या होगा यहां पर देखिए वही सेम कलर यहां पे 97 टाइप करेंगे तब क्या होगा देखिए सेम कलर लेकिन थोड़ा थोड़ा ये चेंज हो रहा है ठीक है अब यहां पे देखिए यहां पे कर देता हूं 92 तो 92 किया तो अभी देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हुआ यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजिंग दिखाई पड़ेगी इन सब कलर से ये कलर किस तरीके का है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा अगर मैं यहाँ पे 85 कर देता हूं तो क्या होगा तो देखिए 85 थोड़ा सा और चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ मैं अगर 79 कर देता हूं तो आप देखिए अब ये कलर बदलता जा रहा है यानी कि जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ये कलर बदलता जाएगा 75 किया तो देखिए 75 में और चेंजिंग आ गई अगर मैं 72 कर देता हूं तो ये देखिए और चेंजिंग आ गई तो ये चेंजिंग बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी ठीक है 70 कर दिया तो देखिए 70 में थोड़ी सी चेंजिंग और आई है ये आपको क्लियरली एकदम से पता नहीं लगेगा जब इसके आसपास रहेंगे तो क्योंकि बहुत ही कम जो है डिफरेंस रहता है लेकिन जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे ये डिफरेंस आपको दिखता जाएगा 65 किया तो देखिए अब 65 कुछ ये कलर आ रहा है देख रहे हैं तो आप इस रेंज में कहीं भी टाइप कीजिएगा तो ये कलर स्केल आपको देखने को मिलेगा अगर मैं यहाँ पे 58 टाइप कर देता हूं तो देखिए ये ये रेड से मिलता जुलता कलर है लेकिन ये वाला रेड नहीं है ध्यान दीजिएगा 49 पे जो आपको रेड देखने को मिला था ये वो वाला रेड नहीं है 50 में एकदम करेक्ट रेड आपको देखने को मिलेगा ठीक है ये एकदम करेक्ट रेड है तो हमने जिस हिसाब से सेटिंग की थी उसी हिसाब से ये चीजें आती चली जा रही है यहाँ सिक्सटी किया तो ये देखिए 60 में ये आ गया 55 किया या यहाँ पर 55 करते हैं ये देखिए ये 55 किया देखिए ये कौन सा कलर आ गया यहाँ पर इस तरीके से आया 57 करेंगे तो क्या होगा थोड़ा सा इससे चेंजिंग होगी 59 करेंगे तब क्या होगा थोड़ा और चेंजिंग हो जाएगी तो ये देखिए चेंजिंग होती चली जा रही है उम्मीद करता हूं ये कलर स्केल क्या होता है गूगल शीट में ये बात आपको क्लियर हुई होगी ठीक है इसी से मिलता जुलता आप काम कर सकते हैं अगर आप कलर स्केल का यूज करते हैं with the help of conditional formatting तो आप इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना हो जिसमें इस तरह की सेटिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं आसानी के साथ उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी अब जो नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो समझ लेते हैं देखिए यहां पर हमने 100 के बीच के तो नंबर एंटर किए 100 तक नंबर एंटर कर दिया यहां पर मैंने 700 रखा तो भी देखिए यहां पर कलर ग्रीन आ रहा है देख सकते हैं अगर इस रेंज से बाहर जाएंगे देखिए यहां पर लिखता हूं मैं 700 तो 700 लास्ट क्या रखा है हमने 100 तक रखा है तो यहां 700 भी रखेंगे तो भी कलर ग्रीन ही आएगा यहां पे 1000 अगर रख देता हूं तब क्या होगा तो भी कलर ग्रीन आएगा देखिए ठीक है अगर मैं यहां पे 10000 रख देता हूं तब क्या होगा 10000 में भी कलर ग्रीन आएगा देखिए सेम कलर आएगा यही वाला ठीक है तो ये तरीका है ठीक है ओके अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video